So begitulah cara kalau hampa nak tukar siti hampa paling mudah. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya si harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni kita sembang pasal inbox Yasin. So, baru-baru ni ada orang inbox Yasin. Tak baru dah lama dah hari 4 Ogos lepas dia tanya macam mana uh, tapi nak tanya macam mana bang kalau nak buat link whatsapp tu letak dekat post basically cara nak ubah CTA dalam post tu Yasin buka home Yasin Yasin scroll down so senang cerita uh, baru ni Yasin ada buat live uh, Facebook untuk agent-agent so Ha, so post ni Yasin terpost lah nak tunjuk contoh dan Yasin lupa nak unschedule so tak apalah so kita ambil contoh post ni so kepada siapa yang baru dalam YouTube channel ni Yasin banyak cerita pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube okay. so kalau hampa perasan ada logo ni Facebook Messenger so dia tanya macam mana nak tukar CTA basically macam mana nak tukar CTA ni so dia ada cara dia mudah dah tengok sampai habis first kita kat home kan ads manager ni dah buka dah and then pilih business manager hamba ni yes amron and then tekan create lepas tu engagement ambil post engagement dengan continue lepas tu dah dah dah yang lain tak mau fikir and yang penting sekarang kita nak ads tu So kita ambil ESM Ron ni. Kita pilih post yang kita nak tukar. So note penting. Cara ni adalah untuk yang kita pernah post. Dia tak boleh bukan cara baru boleh lah buat tapi untuk ni cara siapa yang dah post lah. Contohnya sebelum ni dia post dia tak target pun nak buat CTA WhatsApp. Tiba-tiba lepas post better dia nak tukar. So ni cara nak tukar CTA WhatsApp dia tu. So kita ambil existing post, kita select post. So yang mana pilih pala tadi ni, kita ambil pilih pala. Screw, screw, screw. Hmm. Tak tahu lo lah benda apa si dunia. tadi. Tara, dah jadi WhatsApp. So, begitulah cara kalau hampa nak tukar Siti hampa paling mudah. Jangan lupa like, komen dan share YouTube channel Yasin Pro. Kita jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.